ストップリンリーヌ君って見かけによらずエースなの野生のポケモンだ語り合えませんか何が捕まえろ監禁はやめてやっぱいいよやめるのねこれはするよ言いたいことがあるんだよやっぱり後がナンバーワン転んでぐぬん とみであっは。ジルで遠いですで我慢そうーでワンワンオムライツルートで違うおかしいあなたの推しはもちろん箱推し語りきれねえお疲れ様でしたお疲れ様でしたお帰りください帰ります